এয়া সেইদিনা মই চাংচাইৰ পৰা আনিছিলোঁ পানী উতলিব দিছোঁ পানী উতলিছে আৰু এতিয়া মই দি দিম পাঁচটা ya yang mau yang mau jadi model Exynos iya Exynos model jadi mau ya ada tel ini di rumah ada ya ada kerahit lagi lagi nonton tuh mau ada tel ini jadi nih dia kita lagi lagi tuh Terima kasih telah আৰু পাঁচটা দিবলৈ মই লগতে লৈছোঁ কেঁচা মটৰ গাজৰ এটা আৰু বিলাহী এটা কেপচিকাম এটা কেঁচা জলকীয়া এতিয়া মই ইয়াত তেল ঢালি দিছোঁ আৰু বিলাহী গাজৰ এইবিলাক চব কাটি থৈ দিছোঁ এইটো গাজৰ পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান কেঁচা মটৰ বইল কৰি লৈছোঁ এইটো মটৰটো মই আৰু কেপচিকাম এইটো বিলাহী আৰু এয়া পাঁচটা বইল কৰোঁ ইয়াত মই ঢালি দিম জিৰা আৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ হালধি আৰ লগতে দি দিম ৰেড চিলি এক চামচ দি দিম মই বইল কৰি লোৱা মটৰ আৰু কেপচিকাম আৰু গাজৰ এইবিলাক অলপমান ভিজিব দিলাম তাৰপাছত বিলাহী দি দিম এইখিনি ভাজা হৈছে এতিয়া মই বিলাহীটো দি দিম কাটি থোৱা এটা বিলাহী কৰি দিওঁ মই নিমখখিনি দিবলৈ পাহৰি থাকিলে এতিয়া মই দি দিওঁ পাস্তা ৰেডি এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাবচোন কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব খাই কিন্তু বহুত ভাল লাগে এয়া মোৰ পাস্তা ৰেডি এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আজি মই গাখীৰ চাহ লগত খাম পাস্তা আজি চান্দেও হয় আৰু লগতে মৰ্ণিং চাহ খাম